Saluton carai. Mi estas registranta la provon de la Nidiro Sceneio por la curso e en la venonta eh, studi bloco ca mi instruos eh, esperanton, interlinguisticon ca e europa in minoritata in lingvoin parte kai do mi usos du ekranoin uno estas citiu in kiu mi povas montri kion uh, mi volas klarigi per la blanca tabulo kai kiam mi volas montri ion uh, per uh, ne diru uh, video au lumbildaro i turno mian attenton ctn studento i povas rigardi la enhavon kai do ili povas shangi la du maniero ciu tio funkcios inesias intertempe resto con ni con medito con ni danco Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Ci nocte mi legos kai meditos kun vi. El tiron el respondo al capitano Capè pri la nova i vorto e della germana vortaro kiu aperis en la iaro 1904 en lingvo internazia temas pri publica lettero cae pli precise mi proponas cun mediti el el tiro quiu aperas en pagio quarcent dudec nau. Vi diras che la aperado de novai vortoi faras la lingvon pli facile el lernebla. Sed kial? Ili, ia, tutene el pushas la antauen vortoin, cae ne changas en io, la gis nuna in principoin de la esperanta vort farado. Ilia servas nur por la ocasoi de effectiva besono, cae garantias contra la Babilona confuso, ciu aperus, se en ocasoi de besono, ciui aparte creus vortoin mal egalain. Sed ciam oni tiuin vortoin besonus, oni ilin ne usas. Cari ciui, mi <laughs> iom eh, surprisigis ciam mi trovis citiun eh, eh, tiel claran vidpunkton de Zamenhof pri neologismoi. Ciom da foioi mi audis la argumento neologismoi mal faciligas esperanton. Nu bone, tio ne estas nova afero effective, char iam almeno ec de iaro 1904 tio ia ocasi siam kai zameno tutte bone respondis do oni usu neologismo in en caso de utilo ali case simple oni ne usu ilin do punto fino de la afero tio estas bagatela kai la chialo estas tre interessa, char oni devas eviti la babilonan confuson kai mine povas eviti pensi pri la diversa in maniero indichi la viruson eh, kiu causis la tutmondan pandemion. Char mi tute spontane diris eh, cronviruson, cae ancorau diras cronviruson, poste homo diris sed facte temas pri la corono de la steloi, cae tiu metaforo devas ancao esti ni diru respeguligita en esperanto do ni diru koron viruson poste oni diras ne char estas la de kvina regulo ni diru korona viruso diable kaj <sighs> intertempe la viruso mortigas homoin. do shainas vere al mi ke oni parola spri la sexo del angelo kaj confortas min che esamen ho fiu sense respondi se simile mi pensas sed compreneble mi volonte audos via in eh, reago in kai commento in eble mi trofieras primi mem kai eble mi misinterpretas nian caran eh, iniziatorn eh, de la linguo. dankon pro via atento gis morgau kai kielciam ciam antauen sen fine